Today, eh, per quanto riguarda i pensieri del giorno, non ho cose da pensare, ma... But uh, today I would like to wish a very happy name day to my uncle Ciro, mio zio Ciro e eh, anche tutti coloro che hanno questo nome. In Italia si festeggia oggi, un nome molto noto qui in Campania, a Napoli, eh, sì, Napoli, soprattutto in Campania, e ci sono molti parenti di mia nonna materna che hanno questo, questo di primo grado, terzo grado, insomma, che hanno questo nome. Eh, penso appunto, come detto, a Napoli in Campania è molto noto, eh, poi non so se si festeggia anche in altre parti del mondo, insieme alla sua variante, se ci sono varianti di questo nome, Cyrus, io lo so, la variante Cyrus, ad ogni modo colgo l'occasione per augurare a tutti quelli d'Italia che hanno questo nome, a tutti gli altri, eh, in altre parti del mondo, qualora si festeggiasse. Eh sì, un po' a tutti. Eh. E poi forse più tardi inserisco un breve vada un altro pezzo a non ho sonno ho interpretato, ma che si chiama Endless Love, che consiglio a tutti quelli, il pezzo originale perché è veramente bellissimo dei Goblin, ma ad ogni modo sono cose di cui ho già parlato nei giorni precedenti e quindi invito a vedere un po' video sui pensieri su non ho sonno giorni precedenti perché sono stato già molto esaustivo. Have a great day!